drop it. मैं प्रैंक बनाऊंगा आजकल कोई अच्छे प्रैंक तो वायरल हो नहीं रहे तो मैं सोचता हूँ किसिंग प्रैंक वायरल करता हूँ ठीक है किसिंग प्रैंक का जो आएगा फिफ्टी तुम्हारा फिफ्टी मेरा चैनल मेरा कैमरा मेरा सब कुछ मैं लेके आ जाऊंगा फोन से शूट कर लूंगा ठीक है भाई बस तो मैं क्या करना है यार आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी किस ले लूंगा छोटी छोटी और वो बस हो जाएगा प्रैंक गर्लफ्रेंड की किसी दीदी की मैं वीडियो बना लूंगा